dia ya, yang aku cinta untuk kemana dia yang aku suka telah tiada uh, rindu Satsunmu dalam hati Mungkinkah ku kan selalu menunggu Baru ku sadari Kasih dan sayangku ini Tak mungkin lagi sayang entah kemana Ku rindukan dia Ku berharap dia tak tahu Baru ku sadari cinta tumbuh hati Mungkinkah kan selalu menunggu Baru ku sadari kasih dan sayangku ini Tak mungkin 자종 무대와 멋지 mungkinkah ku kan selalu menunggu baru ku sadari kasih dan sayangku ini tak mungkin soul.